我第一次从到沙拉越首府古晋落地的时候，嗯，那突如其来高氧的空气让我不得不对着汽车尾气多呼几下才适应过来。 <laughs> 来源国和地区前十名分别是美国、英国、新加坡、日本、中国香港、中国大陆、法国、中国台湾、韩国和澳大利亚。 嗨，大家好，欢迎来到顺手牵羊资产配置、移民旅居、国际教育，一个关于无国界生活方式设计规划和财务自由的频道。很高兴，马来西亚系列视频上一集吉隆坡、新山、槟城、大马 Top 城市旅居该选哪儿，深受大家的喜爱，并一跃成为了我们频道今年内最火的视频。应大家，特别是我们全球人精英圈会员们的强烈要求，今天给大家详细介绍介绍大马联邦政府第二家园最有力的替代项目——沙拉月。 第二家园，英文简称 SMM2H，这个居留权项目在二零二二年的今天，对我屏幕前的观众朋友们到底有哪些吸引力和价值呢？话不多说，Let's get into it。沙拉越，英文叫做 Sarawak，是马来西亚联邦里面积最大的一个州。沙拉越拥有自己独立的司法、立法和行政等权利，所以沙拉越之于马来西亚就类似于香港之于中国。 是一个拥有相当大自主权的特别行政区。举个我亲身经历的例子，我以前从吉隆坡飞往沙拉越首府古晋，我下飞机居然是需要拿着护照通过边检入境盖章的。其实，沙拉越这个名字在我们之前新加坡三大行的视频里面就有出现过。新加坡三大行之一的大华银行的创始人就是来自于今天马来西亚的沙拉越州。那么，这个神秘的沙拉越。 到底有什么魅力呢？我当年在马来西亚工作旅居的时候，有个穿一条裤子的好兄弟 Andy，他因为商务原因经常跑沙拉月。他以一个外国人的独特视角，几乎跑遍了沙拉月所有主要城市。今天我就特地把好兄弟 Andy 请到了我们节目，我们一起来听听他的亲身见闻吧。首先我说一下，不仅仅是穿同一条裤子，还睡同一张床，哈哈。呃，致那些年东奔西跑努力的岁月。 感谢肖远邀请，我在大马前前后后呢待了有三四年，嗯，那么我就从我的亲身经历出发来说说我对沙捞越它的自然与人文、国际教育还有吃喝玩乐这几个方面的个人看法吧。呃，对于自然人文来说，我第一次从吉隆坡到沙捞越首府古晋落地的时候，嗯，那突如其来高氧的空气让我不得不对着汽车尾气多呼几下才适应过来。 <laughs> 然后沙捞越呢，它是位于世界上第三大岛。 它拥有全世界第三大的热带雨林，和南美洲的亚马逊雨林并称为地球的左右两片肺。当地的气候呢，还是非常的宜人舒适的。嗯，那边晚上睡觉，因为临近海边嘛，它几乎不太需要空调，空气的湿度呢是稍微有一些的。那边的交通主要是没有地铁，它主要是飞机和开车会比较方便。我们从呃外面到沙拉月，基本上都是会先飞到古晋或者是斯屋啊、美里或者明都鲁那边，然后下面就是坐坐车呀，或者是开车来走。 嗯，沙捞越，嗯，整体来说，从我的观点是来说是，呃，地广人稀，但又充满了活力。当地的土著和华人相处关系比西马好很多很多，这个是真的不一样。而且他们那边对我们的这种中国人呢也比较友好，认同感也很强。而且，狮屋是华人在那边最早的发源地，已经有一百多年的历史。在狮屋，华人占比有百分之四十的人口，华人的这种勤奋还有经营，让沙捞越州整体的风气呢都比较友好。 而且当地还有很多独立的华人中学。西马的话，它的华文中学呢就比较受打压，像东马这边，嗯，就比较宽松一点。还有它那边的教育情况，我觉得在沙捞越的那边的教育环境是一个最最大的亮点，因为由于沙捞越那边它的经济啊比较好，而且种族多元化。 它英语呢也很通用，而且是地广人稀，所以当地的这种教育水平啊和国际化水平都比较高。它不像国内，因为人特别多，那么教育水平呢就会参差不齐。而且在当地，我们接触的华人都很聪明，而且很淳朴，他们会说英文、普通话。 福州话、闽南话、海南话，还有马来语啊等等。嗯，当地人从小学到大学也需要读很多的课程，像语言课就刚刚说的已经读了六七门。然后他那边的教育资源和质量方面呢，都是和国际水平嗯接轨的。当地的这种高中啊、大学呀，他们都是按照前中主国就是英国的标准来设置的课程，而且华文的学校呢，更是把中文作为一个基础的教学语言。 还有就是马来西亚的他的高中毕业，包括他大学学历，在英美、中俄呀，在东西方世界和东方世界都是相对比较认可的，而且也包括新加坡那边，这方面就比国内的呃一些学校的这种认同度呀要高很多。像在沙捞越，我们经常会看到像那种不同的这种 International School，还有这种中华中学呀等等这种，他的小学到中学这种连续的学校，啊，我真的是恨不得以后我要考虑把我的女儿之类的呀都送过去，嗯，我觉得这是一个非常棒的一个呃选择。 还有就是那边的吃喝玩乐，就是大家日常生活可能比较呃体会比较多的。沙拉越他们那边的，不要看它是东马，但是他们那边人均收入呢是高于全马的平均值的，大概是要高到百分之十五这样子。但是他们消费真的很便宜，呃，一份早茶就一点六马币，就不到零点四美金，可能人民币三块钱都差一些。而且这里面还是真的有肉哦，至少比沙县的肉那是要多一些，或者比兰州牛肉拉面的肉是要多的。我觉得那个是非常非常实惠的。 而且他那边的日常各种餐厅啊，请客啊、消费啊，比国内会少很多。他的风气，嗯，而且他的消费标准对标国内呢，也就是三四线城市吧，就人均五十一百啊，吃的非常好。你就随便怎么玩都 OK 的，都基本上不用太担心有，比如像一些旅游景点会有宰客这种，他那边几乎是很少也没有的。对了，还有当地的旅游，它这也是一大亮点。嗯，那边比较靠海，而且很多地方都没有特别开发，所以它的。 人文，它这种自然的风光非常漂亮，它们像玻璃水那样透明的海滩，这种真的是比比皆是，而且还有最美距离的日落，还有这种呃各种海钓啊，还有嗯比如吃的海鲜那种很鲜活的澳龙啊，那种青龙，就小孩子刚抓过来都是活生生的就卖给你，张牙舞爪的，然后还有各种海鲜可以每天不重样的吃到你撑，而且价格我们觉得真的是非常的公道，白菜价可以觉得是有的比猪肉还便宜。 啊，还有你看，比如说像石斑，各种各样的石斑、龙虾、鲍鱼、梭子蟹这些，嗯，现活现做，很多时候你都可以从菜场买到楼下去加工，他们都是那种最原始的做法，就最好的食材，就是非常的鲜美，香气扑鼻。还有他那边有相关的，比如说潜潜水啊、冲浪啊，还有海岛项目呀，还有你是有钱，你还可以去呃去坐直升机去玩环岛，这些都可以。在那边你基本上就连续玩一两个月都不会觉得很闷，因为吃喝玩乐。 还是非常非常的呃有有意思，花样太多了，啊对，还要补充一下，呃当地的小姐姐就是华人的小姐姐和小哥哥，普遍都是非常的白皙好看，她们皮肤真的很好。 而且他们很客气，受的教育又比较良好，而且相对传统一点，很贤惠。就是我觉得他们的那种爱情的纯度很高，一定不会有天价彩礼的这个样子。所以如果有条件、想法在那边长期安家落户，或者找个人一起奋斗，我觉得那也是三观都很 OK 的，也是一个非常呃不差的一个选择。而且他们的英英语啊，可以跟着你国际化，能出能进，嗯，我觉得都还是还是蛮厉害的。好，呃，就说到这里，谢谢大家，非常感谢 Andy 以自己独特视角带来的精彩讲解。 我总结一下 Andy 的观点，沙拉越最突出的就是优于马来西亚平均水平的自然人文环境，外加国际教育和当地生活世界一流的超级性价比，对吧？重头戏来了，怎样实现签证在手，沙拉越生活我和家人都能享有呢 s m m T h 沙拉越第二家园项目说不定就是最好的答案。它给予符合资质的申请者有效期为五加五，共计十年的居留权。 只要签证持有期内继续满足条件，后面还可以无限续签。该签证允许持有者一家三代人一起在沙拉越州以及整个马来西亚居住、生活、学习、经商，甚至工作。对于我们顺手牵羊频道的观众朋友们来说，由于沙拉越州不对当地居民的境外所得征税，所以以沙拉越居民的身份进行全球化资产配置。 也绝对是利器，让孩子在种族非常多元的沙拉越接受国际教育，而又不会让孩子陷入过度内卷的成长环境，对于我们重视教育的观众朋友，绝对也是一个极佳选择。特别是对于我们来自中国大陆的朋友们，还可以凭借大马就读的经历，回祖国以华侨生的身份参加高考，让孩子不再是千军万马挤独木桥。好，我们马上来看看 SMM2H 的申请详情。 首先，该居留项目对于申请资质主要分为以下三类：一、五十岁以上，这类申请者条件是最简单的。单人申请，离岸月收入个人不低于七千令吉，夫妻两人一起不低于一万令吉；或者在沙拉越州任何银行固定存款，个人不低于十五万令吉，夫妻两人一起不低于三十万令吉。 硬性条件，只要满足上述资金条件就可以申请，就这么简单。请注意，这里五十岁以上的年龄限制只针对主申请人，作为配偶的副申请人是没有任何限制的。如果申请人选择固定存款证明的话，第二年也是可以取出一部分用作当地基本消费的。二四十到五十岁，首府古晋地区投资房产不低于六十万令吉。 非首府地区不低于五十万令吉，买房直接拿十年的居留权。请注意，这只是当地政府对总投资额的要求。大家一定要知道的是，当地房屋均价若按平方英尺算的话，仅五百令吉每平方英尺，换算成平方米，约合八千二百六十八元人民币每平方米。而且当地更流行排屋、独栋别墅或者庄园，相对低廉的房价，大家核算核算。 是不是你都可以去沙拉月做一个庄园领主了呢？三三十到五十岁，如果有未成年孩子持学生签证在当地求学，或者主申请人需要在当地进行长期医疗护理，满足上述五十岁加或者四十到五十岁之一的条件即可申请。 和我在马来西亚系列视频第三集当中剖析的联邦政府 MM2H 相比，是不是沙捞越第二家园资质要求确实太简单了？那么我们再来看一下该项目到底是个什么样的申请流程呢？一、提交所有申请材料，准备材料包括申请信、申请表、申请个人简历、彩色照片、结婚证、无犯罪证明等。申请 Social Pass，比如 eVisa。 或者旅游签证前往沙拉月，在当地医院开具具体的体检报告，并将全部资料提交到沙拉月相关签证部门。二、资料全部提交后，通常有九十个工作日的审批期。三、正式拿到批文，重返沙拉月进行贴签。 最后，在拿到 S M m T H 签证之后，每一位签证持有人都需要在沙拉越当地有一个担保联系人或者机构，以保证政府通知下达时能够准确地传递给该担保联系人或者机构。整个流程看上去也不复杂。 在拿到正式的签证之前，需要亲身前往一次提交资料，然后再去贴签一次。其实你就可以把它当做当地旅游就好。那么拿到这个签证，对于申请者有没有什么限制呢？经过我对 S M M T H 政策的仔细研究，对于我屏幕前的观众朋友们，大致有这么两点限制：一，每年累计最少要在沙捞越居住三十天。 由于这个签证越来越受到全球申请者的热捧，从刚刚过去的九月一日起，SMM2H 在当地的居住要求从原来的十五天增加到了三十天，相当于一年当中有三十天的移民间。请注意，这三十天不要求连续居住，你只需要陆陆续续登陆沙拉越州三百六十五天里边累计满三十天即可。毕竟你这么。 全球相对最低的条件，给你十年的居住权，作为签发方的沙拉月州政府，当然也希望你每年保证一定时间能够在当地居住消费。我个人认为这个三十天也是合理的。二，签证持有人不能直接在当地工作，除非您是五十岁以上或者由沙拉月州政府认可的专业技能才能申请工作转正。听完 Andy 和我从不同角度对沙拉月。 和 S M M Two H 详细分析和解读之后，大家对于马来西亚沙拉越这个签证计划还有什么疑问呢？欢迎在屏幕下方的评论区留言分享。据沙拉越州政府公布的数据显示，从2020年初到2022年7月份为止，S M M Two H 的主要申请者来源国和地区前十名分别是美国、英国、新加坡、日本、中国香港、中国大陆、法国、中国台湾。 韩国和澳大利亚均是经济和社会发展水平非常高的国家和地区，可见 SMMTH 长期居留项目的精准定位。目前，我们全球人也在沙拉月当地建立了资深的伙伴团队，可以为大家提供从远程申请签证咨询，一直到当地接机、当地医院体检陪同，以及后续签证有效期内的当地担保人等一条龙服务。 关注我，走上全球人无国界生活方式设计规划和财务自由之路。如果你也喜欢这期影片的话，说不定本频道的更多视频都会很对你胃口。所以，请一定要给我们这个视频按个赞，以及订阅我们的频道，也别忘了留言哦。顺手牵羊，每周更新。我是小盛老师尚，我们下期见，拜拜。